электростатикалык талаада жайгашкан металл өткөргүчтө сырткы талаа менен бирге өзүнүн талаасы компенсация болот ал эми металл өткөргүчтүн ичинде талаа жок муну тажрыйбада текшерели кюветага суюк диэлектрик жана манка бөлүкчөлөрүн жайгаштырабыз ал жерге дагы эки жалпак электроддорду жайгаштыралы дагы аларды электрофор машинасынан заряддайлы майда бөлүкчөлөр электроттордун ортосуна жайгашты ортодогу металл шакекченин ичиндеги бөлүкчөлөрдүн жайгашуусу өзгөргөн жок демек металл шакектин ичине электр талаасы кирген жок шакек сырткы талаадан ички талаанын сүрөтүн экрандаштырууда бул касиетте электростатикалык коргонуу болот